Hola, bienvenidos a este nuevo gameplay. Eh, ¿eh? Nunca eso. Bueno, como ven estoy en la trampa del capón. Como vieron ayer estábamos en directo con Caro 8900, pero me iba un poquito lagueado. Entonces decidí yo ya eh, hacerlo hoy para terminarlo. Bueno, ya más o menos sé qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, vamos a entrar. Bienvenido, dice. Ok. Está, padre esto de <laughs> las luces. Vamos a leer el libro de nuevo, a ver. Dice, bienvenido a la trampa del capón, bueno, a la trampa mortal del capón. Has sido castigado por la racita y ahora estás obligado a tratar de sobrevivir. Solo hay dos reglas, jugar en pacífico y tratar de sobrevivir. Y creo que esta me la puedo poner... <laughs> sí. <laughs> Bien cagado. Bueno, entonces, mm, Aquí teníamos que buscar un cofre, pero... Solo me acuerdo que era en medio, a ver. ¿Era, ¿Era de este lado o era de...? No, era del otro. Entonces es del otro lado. Que creo que... Aquí sí, aquí está, aquí Que nos... Es que no sirve... No sé si sea fallo. Pero bueno, vamos a, seguir. Dice, antes de irte, busca ya, si lo hicimos. Entonces entrábamos por aquí. De esto no me acuerdo muy bien si mal no me acuerdo era para acá luego entramos por aquí luego era la izquierda luego de aquí era ah, ajá sí estoy bien estoy bien luego era aquí ah no mala idea no entonces era era por esta güey ajá sí sí sí creo que sí era por aquí sí luego era hasta el fondo y eh, aquí bueno, aquí se supone que si yo hago esto... Se tendría que abrir aquí. Se escucha bien cada uno? Pero no sé qué fallo tenga el mapa. Bueno, que no sé, se supone que estas dos se tienen que abrir. Si no mal recuerdo, ¿eh? son una de estas dos. Pero bueno, como no... <laughs> como no sirve eso, entonces para no tardarnos tanto y bueno tenemos que hacer esto aunque no queramos tenemos que partir los bloques porque obviamente si nunca se nos van a abrir y si mira era este y este oh, si me acuerdo <laughs> oh pues es que estaban otros pistones bueno y ahora sí mismo mode Entonces vamos por aquí. Aquí creo que tenemos que pasar corriendo, ¿no? Vamos a darle. Oye, oye, se me lo dio poquillo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no te no, no te no, no te no, no te no, no te no, Uy, shit. A ver, espérate, debe de estar en Pacífico. si ya lo tengo en Pacífico. No, güey, ya casi llegamos. Una dosis. ¡Oh! Venga, venga, venga. Uh uh, uh, uh, uh, uh, No, no, no, no, no, no, no, no, no. Quedé enfrente de... De esta madre, güey. Una, dos y... Venga, ya casi llegamos al final. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Uy, uy, uy, uy, uy. Quédate quieto. Espérate, quito. Oh. Vámonos ahora sí. Una, dos y. Venga. Ya llegamos, ya llegamos. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí. <laughs> Entonces ya pasamos esta parte que es la más catrosa Aquí es donde nos quedamos ayer, ¿no? Ya no recuerdo bien qué onda. A ver si nos lo podemos pasar en un solo capítulo. Y bueno, vamos. Una, dos y. Dale. Tenemos que entrar aquí. Uf, hemos entrado. Solo que ahí había un fallo, mira. Eso no se, no se quita, entonces... vamos a hacerle como ahí. Luego pensé que venía la lava. Bueno, dice... Jolines, macho. Si llegaste hasta aquí sin morir, entonces déjame decirte, tío, que te falta la parte más difícil. En algún lugar de este cuarto hay una puerta de obsidiana que tienes que romper. El problema es encontrar todo lo necesario para romperla exacto, todo lo necesario. <laughs> Lo que hicimos fue esto. Ahí en el, otro video. Ah, no, espérate. voy a ocupar esto de todos modos. No dice que no, no quitemos eso, entonces yo lo, agarro de todos modos, ¿no? A ver. aquí así. Y bien, no llegué. <laughs> es que caí la de allá arriba, tenemos que estar checando de vez en cuando el... Pues el cielo. El techo más bien. Uy, uy, uy. No, no, no, no, no. Es que ahí en esa parte se me la dio un poco. Así que ahí con su permiso. Desde aquí. Desde aquí, aquí aquí. Y ahora nomás nosotros quitamos este. Y tengo que apurarme, Entonces, según yo no entra a la lava. Pues no voy a hacer, déjame preparo. Y, quito este, ¿no? Ahora sí. Entonces, aquí vamos a seguir picando. ¿Uy, uh, pensé que ahí venía. Bueno, de hecho aquí nos salvamos, pero no mames, ¿eh? Todo el dinero que se hizo. Entonces, a ver. Me parece, no sé. Ok, 12 minutos. Pues vamos a hacerlo en dos partes, ¿no? Bueno, mira, ahí. Eh, que le echamos a el leche Vamos a reventárnoslo todo. Y ya ahorita, pues ya sé yo, me haría más fácil, pues, partirlo, ¿no? Pues, qué primero Así, así. Ok. Tenemos 16. Y esto por aquí, y ahí estamos. Entonces tenemos que buscar iron, diamante y la puerta de obsidiana que va a estar cabrón encontrarla porque ve, ya todo es obsidiana. Entonces, vamos a encontrar los materiales y este ¿Cómo se dice? Oh, mira, diamante. Bueno, el primer diamante encontrado. Vamos a buscar los demás. Puede que ahorita nada más busquemos esto, ¿no? Y, y a lo mejor en el otro episodio, pues ahora sí. Buscamos la puerta obsidiana porque no... Bueno, ya... ¿No más carbón? Me llevo todo, porque es mío. A ver. A ver, aquí crafteamos. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y... Eso aquí. Luego me hablan. Y esta está la... Ah, ah no voy para allá. Entonces, esto ya... <laughs> Ven todo el que ya tengo aquí. Ok, con que quite dos, ¿no? A ver. Esto, esto tarda un poquito porque es obsidiana, obviamente. Pero bueno, ¿qué esperamos? Oh shit. ¿Qué es eso? <laughs> no me digas que es lava. Oh, sí, lava. Es una, como un laberinto, ¿no? No lo sé. Pero bueno. Ah, pasen ahí al canal. A mi canal de... <laughs> un video donde está el director técnico de Argentina que esté ahí en jetón, parado en a medio partido, dice que se va a desmayar, está parado. Se lo recomiendo para quien lo quiera ver. Entonces aquí, concentramos, hay que concentrarlo Puro shifting, puro shifting. entremos tenemos Ok, pasamos. Uy, Parece que sí zigzag nada más. Ok, ok, ok, ok, tranquilito Imagínate ayer con el ratio que teníamos, la, No, que nunca nos lo hubiéramos pasado. Ok, vamos, vamos. Me dicen el tic seguidor. Se queda, se queda. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ya la sentí ahí la lava, güey. Ok, ok, ya. La última, la última, no la cagues, no la cagué Entonces dice, sé qué? Ok. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Sí? Oh. oh, <laughs> oh, se cierra, se cierra. ¿Y aquí dónde? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Okay. Parece que hay un caminito aquí, ¿no? Lo voy a seguir, lo voy a seguir. Yo me iba a echar a correr, güey. Hasta este, hasta este, hasta este. Ok, oh, ya vi. Es hasta este. No, no, no, no, no. No. es para pegar aquí, luego sería para acá, ahí me detengo, y es que ahí me puse nervioso, güey. Dije, ya llegué, pues ya que chingado ¿no? Pero fue mi sorpresa que me chingué. Ok, hemos llegado al final, aquí que es. Ah, es como adornito, ¿no? <laughs> y, y aquí también la lentitud, güey 6 minutos, no me entiendo. punto por la derecha. Ok. Ah, ya, oh, me lo pasé. A ver, déjame un tantito. A ver si me despierto y ya no tengo lentitud <laughs> porque no sé si es castroso, ¿no? Ok. Sí, sí tengo, a ver, permítanme. Oye. Oh, eh. eh Vamos a sacar una lechita porque lechita. Porque si no, no se me va a quitar esta madre. Game mod. Entonces me tomo esto y se me quita. Ok, aquí en nada, donde está la caja de música? Ah, ese es de México y España, supongo, ¿no? ¿Puedo salirme? Sí, sí, sí. <laughs> Estoy afuera del mapa. Pues vengo para acá. Sería la bandera de México o La de España, pues. Eh, eh, Ok, disco. Agradecimientos. Primero, dice, este mapa fue creado por Mind Al Capone con ayuda de MimeToonToon y l 64 canal de YouTube es Clan, Lake o Mind Al Capone, es un mexicano, te lo recomiendo, véanlo. Final. Muchas gracias por jugar este pequeño mapa. Ahora te invito a disfrutar una última canción antes de que te vayas. ¿Qué tal si pones el disco en la caja de música? Lo leemos por última vez. Aquí afuera va a ser la fiesta Ok. Oh, shit. Ahora sí. Oh, no. Ahora sí. Caja de música. ¿Y dónde sé dónde está? Aldeanos. Vamos a generar aldeanos. Porque va a, va a ser una fiesta te vas a quedar loquísimo. ¿Dónde está la caja de música. Caja. Ah, aquí va a estar. Eh, toca discos. huevo. Este va a estar aquí. tanto? Y. Ahora sí. A la wey. Un chino de aldeanos. Todos vamos a perrear. Todos, todos, todos, todos juntos, todos juntos, todos juntos. Uy, ups <laughs> A ver, pero no que bueno, van a quitar, entonces... Eh, bailemos... Ok, ver si nos puse y dice... Venga, todos bailamos. Bueno, espero que les haya gustado el mapa, ¿verdad? A mí me gustó. y <laughs> tuvimos un pequeño fail, casi ya está último. Pero bueno, ya saben, yo soy ve el mapa es de Man Al Y bueno, me despido. Dejen su like, comentario y sugerencias, se agradece. Y yo me quedo aquí en la fiesta, en la party loca. Ya se fueron todos. Hola. Vamos yo solito ¿Qué te parece si... <laughs> Cámara, bye.